သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတော်လာပြည့်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းလမ်းမတော်မြို့နယ်ကိုင်တန်လမ်းဗုဒ္ဓဝါလူကစေတီတော်အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကိုင်တလမိသားစုတန်ခါဒါနဆံလောင်အဖွဲ့ဤအနိုင်မဲ့အလူဓမ္မပူဇာအထူးတရားဝဲ၌ဟောကြားအပ်သော စိတ်ဤထွက်ပေါက်များတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကို အာယုပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတတ္တာ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက် သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွာနိုင်ပါသော ကာလလေးအသည်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဩဇာတဲ့ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသားနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတို့ကို ကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှစ်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော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 စိတ်ထွက်ပေါက်များထွက်ပေါက်ဆိုတာကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဘုရားမြတ်စွာကနေတရဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုတယ်နေတရဏဆိုတာထွက်ပေါက်ပဲတစုံတစ်ခုအခိုက်အခဲအခက်အခဲအကြက်တဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါ လူတွေကထွက်ပေါက်ရှာလေးရှိကြတယ်ပေါ့လောင်ပိတ်မိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ပုပ်ဆိုးလာပြီးတော့ပေါက်ကွဲသွားတတ်တယ်လေတောင်မှပဲလောင်ပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ကွဲသွားနိုင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲထွတ်တူပဲထက်ပေါက်မပေးပဲနဲ့ စိတ်ရဖြစ်စည်းမှုတွေချုပ်တီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကွဲသွားနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့နှလုံးကွဲတာလို့ရပြောနေဆိုရင်အသေးကွဲတာလို့ဘာလို့ဖြစ်တာပေါ့မှန်ကန်တဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ထွက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုတာအမတမမှတ်သားစရာကောင်းလက်တွေ့လဲကြဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအတဲတစုံတရာတွေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီထွက်ပေါက်များကိုအသုံးချပြီးတော့ဖြည့်ပြောင်းလို့ရနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဟာလွန်မြောက် လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်ရှိသွားတယ်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးဟာဘယ်ခါကာလမှပြန်လဲပြီးတော့ညှဉ်းနှွမ်းလာတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ခါကာလမှပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာဖိစီးလာတာမရှိတော့ဘူးစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကို emotion လို့ခေါ်တယ် စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှုတွေကို stress ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေဟာကြီးပွားတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်စီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်လာအောင်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအောင်ဟိုလူဒီလူရဲ့အဆင့်တွေမီအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်လာကြတဲ့အခါ လူဘဝလူလောကအသုံးဆောင်တွေဘက်ကလူတွေချမ်းသာလွယ်ကူမှုအတွက်အသုံးပြုစရာတွေဘက်ကအင်မတန်မှတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်ဟောအင်မတန်မှတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံခရီးသွားဖို့ဆိုလဲတက်တောင်တက်တာအချိန်တူတူနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ် ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းတနေရာတနေရာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်သားသားအချိန်ဒိုလေးအတွင်းမှာရောက်ရှိသွားနိုင်ဒီလိုစီးပွားရေးဘက်ကလူတွေရဲ့အသုံးဆောင်ဘက်ကတိုးတက်လာပေမဲ့လို့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေကများများလာတယ် ဒီလောက်လွယ်ကူပြီးတော့တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပိုတိုးလာသလားလို့ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကပိုမတိုးစိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်တွေကပိုတိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာကနိလန်းနေပေးထားတယ်လူတွေရဲ့ လောဘဟာဘယ်တော့မှပြည့်တယ်လို့မရှိပြည့်တယ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မပြည့်နိုင်တာကြီးကိုဖြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးလမ်းကြီးကိုရှောက်နေတာဖြစ်လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလူမြဲလုံးနေမှာပဲအတ္တိတောလောကောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရား လောကသားတွေဟာဘယ်တော့မှတင်းတိမ်သွားတာမရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲဖြည့်ဆည်းပေးဖြည့်ဆည်းပေးမတင်းတိမ်ဘူးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တိုးတက်တဲ့တိုးတက်အောင်ဒီလိုပဲကြိုးစားနေမှာလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားထိုကဲ့သို့ကြိုးစားလာသည်နှင့်အမျှလူအသုံးဆောင်တွေဘက်ကတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဆိုတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကလည်းပဲတိုးတယ်တိုးလာတယ်တကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲမြင်ရမယ်အေးကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူခွင့်ရကြတယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းခွင့်ရကြတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခွင့်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ ထိုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဓာတ်တွေကိုအတော်အသင့်လျှော့ချနိုင်ကြတော်သင့်လျှော့ချနိုင်ကြလျှော့ချထားတဲ့ဟာလည်းပဲအမတမမှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့လျှော့ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာစီးပွားရေးဘက်ကတိုးတက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံအချို့မှာ ဘာတွေလဲတိုးတက်နေသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေလည်းတိုးတက်နေဒါကြောင့်မို့ stress ဆိုတဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေတိုးတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့နိလန်းတွေအသုံးချကြတယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့နိလန်းကိုမတွေးရှိသဖြင့်နိလန်းဖြစ်လို့ဖြစ်냐 တက်တာလို့တက်တာများဆိုပြီးတော့လောကပညာရှင်တွေက stress ကိုရှော့ချဖို့ရနီးမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးပမ်းလာကြတယ် psycho therapy တို့ဟော psychiatrist တို့ psychotherapist တို့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုဒီမျိုးမျိုးနဲ့ဖြေပြောက်ဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ psychotherapist ဆိုအလုပ်နဲ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးပမ်းတာပုံများလာအေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုဖြန့်ပြူးပြီးတော့နေကြလို့ထို့ထို့ကမ္မထမ်းရိပ်တာတွေ သွားပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုယူကြတယ်ဘုရားမြတ်စွာပေးထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးတွေကစိတ်ဖြစ်စေမှုကိုကြောကြသွားစေတယ်ကြည်လေဗမာလူမျိုးတွေဟာစိတ်ဖြစ်စေမှုကိုဘယ်လိုလျှော့ချကြသလဲလူတိုင်းလူတိုင်းလောက်နီးနီးစဉ်းစားကြတယ် အေးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားဆိုတာမြဲတာမှမဟုတ်ပဲလူဆန္ဒဆိုတာဘယ်ပြည့်နိုင်ပါမလဲဟောဒီအတွေးလေးတွေကဘုရားမြတ်စွာ သင်ထားလို့မိမိတို့ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဟိုပကန်းခိတ်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိပြီးတော့ထွန်းကားခဲ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့သွေးသားထဲမှာစိတ်ဝင်လာတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေပဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့အစဉ်ဆက်ကနေပြီးတော့ဇာဘူးနာဝရှိလာကြတယ်သင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးကြေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေက အနတ္တသဘောတရားတွေပဲ ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုရှော့ချတဲ့နည်းလေးတွေရနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုရှော့ချရနေသည့်အတွက်ကြောင့်အထိုက်လျောက်စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေကတွေးရှိနေကြတယ်ဒါအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတစ်ခုလို့လူတိုင်းကအသိမှတ်ပြုတင်မှပြုမှာ ချို့နိုင်ငံသားတွေကမြန်မာပြည်လာတယ်လာရင်ကနေအကဲခတ်နိုင်ငံခြားမှာနေစဉ်တုန်းကသို့မဟုတ်ရဝေးကနေပြီးတော့သူတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအကြောင်းတမျိုးမြင်ထားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဝေးတရင်အရာတမျိုးမြင်ကြဒီရောက်လာတဲ့အခါမြန်မာလူမျိုးတွေဟာပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် မျက်နှာချီချီလင်းလင်းနဲ့နေကြထိုင်ကြပေါ့ပေါ့ပါပါနေကြထိုင်ကြသွားကြလာကြစားကြတာမြင်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာမဝေခွဲနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မျက်နှာတွေဟာ ရှင်လန်းနေရတယ်လေ။ဒါကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာချီလင်းအေးမြနေရတယ်လေဆိုတာအကြောင်းရင်းကိုမသိလို့ရှိရင်သူတို့ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး တကယ်ကတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မအရေးအောင်မြန်မာလူတွေမျိုးတွေဟာစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုအထိုက်အလျောက်ရရှိနေကြလို့ပဲလို့ဆိုတာသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်သိနိုင်ပါတယ်ဒါတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြုလုပ်ပြီးတော့တောင်းမှပဲစိတ်ရဖြစ်စည်းမှုတန်တွေကိုရှော့ချမှုဆိုတာပညာရတစ်ခုအနေနဲ့သင်နေကြအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုတို့က MBSR လို့ခေါ်တယ်တက္ကသိုလ်မှာ psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သင်ကြားတဲ့ထဲမှာအခုက modern education မှာဒါပါတက္ကသိုလ်ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့ပို့ချတယ်အမ်ဒီအက်စာဆိုတာ M ဆိုတာ mindfulness B ဆိုတာက based S ဆိုတာ stress R ဆိုတာ reduction mindfulness based stress reduction ဆိုတဲ့နည်းပညာတစ်ခု အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတရားကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းဆိုတဲ့အထိပ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတတိပဒံကျင့်စဉ်ပဲဘုရားမြတ်စွာဟောထားတော်မူခဲ့တဲ့တတိပဒံကျင့်စဉ် mindfulness based တတိတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ စိတ်ရဲ့ဖိစီးမှုတန်တွေကိုလျှော့ချတာဒါကြောင့်မို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုတန်ကိုကြားရှိမခံကြရဘူးထွက်ပေါက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အေးမင်္ဂန်နဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိဆိုင်ရဆိုင်ရထွက်ပေါက်ကလေးတွေရှိအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦကြီးတစ်ခု လူတွေအများအပြားစုယုံရောင်းရှိနိုင်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုစူပါမားကတ်ကြီးတို့လိုလေစိတ်အဆောက်အဦကြီးတို့လိုဒီလိုကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦကြီးတွေမှာ exit ဆိုတာလေးတွေရှိတယ်။အေးလင်ညာနဲ့ခရီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းတွေ့ကြပါလိမ့်မယ် မတော်တဆအန္တရာယ်ကျုံလာလို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်ဆိုတာ exit ဆိုတာဒီပြတာစိတ်ဓာတ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဆိုတာအာယုံရဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှု ဖြစ်ပြောင်းနိုင်မှုထွက်ပေါက်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေများလာတတ်တယ် အဲ့ဒီလိုများတဲ့အခါမှာမကန်တဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးတွေရအောင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များလို့ဆိုရယ်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာဘယ်မှာရှာရမှာတော့စိတ်မှာပဲပြန်ရှာအစာအုပ်ကြီးတစ်ခုရောက်နေတဲ့ပုံကိုထိုအစာအုပ်တွေကထွက်ချင်လို့ရှင် exit ဆိုတာကိုရှာရတယ် အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကနေထွက်ရအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဖြီးစည်းမှုချစိတ်ထဲမှာအကျဉ်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်နေလို့ရှိရင်ဘလို့လို့ပြီးဒီအကြက်တဲကထွက်မလဲလို့ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပဲပြန်ရှာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေလေ့ကျင့်ထားကြရမှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ထားဖို့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကနေတာရဏိယဆိုတဲ့တုတ်မှာ6မျိုးဟောထားတာရှိတယ်စိတ်ဖြီးစည်းလာလို့ရှိရင်ထွက်ပေါက်ရဖို့မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရဖို့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာချင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြည်သူမှစိတ်ထဲမှာပောက်ကွဲမှုတန်တွေကိုခံရမှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းထွက်ပေါက်ရသွားမှာပါအေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမနာရလို့ဒီနည်းစနစ်တွေကိုမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေ ရားတရားတော်တွေကိုမျက်ွယ်ပြုနေလို့ဒီနီးစနစ်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ရထက်ပေါက်ဆုံးပြီးတော့မိမိတို့တွေးမိရာရာကြံစီမိရာရာထက်ပေါက်မျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုပါစို့လောကလူတွေမှာလူငယ်လူရဲ့အတိုင်းရဲ့မိုက်ဝိုင်းနေတယ်ရန်ခါရန်ခါစိတ်ညစ်စရာဆိုတာတွေ့လား ရံခါရံခါစိတ်ညစ်စရာတွေ့လာတယ်ရံခါရံခါပျော်စရာတွေတွေ့လာတယ်ရံခါရံခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတွေတွေ့လာတယ်ရံခါရံခါကျတော့မထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့အောင်ဒေါသပေါက်ကွဲလာတာမျိုးတွေတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်အချင်းအကျပ် emotion တွေများလာလို့ရှိရင်ထပ်ပေါက်ရှာမရတော့ဘာလို့ကြ ဒီကနေ့ခေတ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ကိုဖြစ်စည်းမှုတွေကိုထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့ငွေရစေဝါတွေအသုံးပြုကြတယ်အယက်သေးစာတွေတောက်စားကြတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်ကြတယ်ဆိုလိုတာကပြဿနာစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရင် ထိုပြဿနာကိုမေ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားမေ့ပြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအာယုတစ်ခုနဲ့လွှဲဖယ်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့တကယ်ဖြစ်စည်းနေတာကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့စိတ်ကိုခိတ္တခဏမေ့သွားအောင်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာရအဲ့ဒီထွက်ပေါက်ဟာ တကယ်အစစ်အမှန်ထွက်ပေါက်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာပဲပြန်ဝဲလဲလာတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အပြင်ကိုမရောက်မသွားပဲနဲ့အတွင်းထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားကြအကျဉ်းချက်တွေပုံများလာယတနာတစ်ခုကနေနှစ်ခုဖြစ်လာတယ်နှစ်ခုကနေသုံးခုဖြစ်လာတယ်ဒီကနေ့ ထွက်ပေါက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ပေါက်ကိုမရှာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပြဿနာတက်တာတချို့ကပြောကြတယ်မဟုတ်လားလူတယောက်ကွမ်းစားတတ်တဲ့အလေးချင်းလုံးလို့ကွမ်းဆွဲသွားတယ်ကွမ်းဆွဲသွားတာနဲ့ဘာနဲ့ဖြတ်ရမလဲလို့စဉ်းစားတာထွက်ပေါက်ရှာတာပဲဒါ ကွမ်းကမဖြတ်နိုင်ဘူးမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့အစားထိုးလို့ဆိုဆေးလိမ့်နဲ့အစားထိုးကွမ်းစားတာပြတ်ချင်လို့ဆေးလိမ့်နဲ့အစားထိုးတဲ့အခါကျတော့ကွမ်းလည်းဖြတ်လို့မရဘူးနောက်ထပ်ဆေးလိမ့်ဆွဲတာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ဟောကွမ်းရောဆေးလိမ့်ရောနှစ်ခုစလုံးဆွဲသွားအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကို အယက်သေးစာတို့မူရစေဝါတို့ဒါတွေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကပိုပြီးတော့ပဲတက်လာမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဖြေနီးကားတွေဟာမှန်ကန်တဲ့ဖြေနီးကားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ဟာမှန်ကန်တဲ့ထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ထွက်ပေါက်အလွန်သိမ်မွေ့ပြီးတော့အလွန်ထိရောက်တဲ့ထွက်ပေါက်ပဲ။ အေးကောင်းပြီဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရံပါရံခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ထို့အလိုမကျမှုကကြီးထွားလာလို့ရှင် ပေါက်ကွဲလာတယ်ဒေါသပေါ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်။ဗျာပါဒလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးပျက်စီးလာတယ် ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့မျက်နှာဟာလည်းကြည်လင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးပြုံးချိုခြင်းမရှိတော့ဘူးမျက်နှာအနေထားပါ ပြောင်းလာအဲ့ဒါလို့စိတ်ရဲ့အလိုမကျတဲ့ဗျာပါဒတို့ဒေါသတို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ထိုဒေါသကိုထွက်ပေါက်ရှာတာတချို့ကဘာတော့ကိုမကျေနပ်တဲ့ဟာတခြားလည်းအစားထုတ် သို့မဟုတ်မကျေနပ်တဲ့လူကိုတခုခုနဲ့အနိုင်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအနိုင်ယူလိုက်တာထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးသို့တော့လူတွေကအဲ့ဒါထွက်ပေါက်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေထွက်ကြတယ်ပြဿနာထပ်တက်လာတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအေးစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတဲ့ဗျာပါဒရဲ့ထွက်ပေါက်စိတ်ကဘာလဲဆိုရင်မေတ္တာပါ မေတ္တာပွားရမယ်မေတ္တာပွားခြင်းဖြင့်ဗျာပါဒရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရရှိနိုင်တယ်ကံမှန်ကန်တဲ့ဤစနစ်ပဲလောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ရံကိုရံလင်းမတုံနှင်းနဲ့ရံကိုရံနဲ့တုံလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးတဲ့ဥပမာပေးထားတယ်မစင်ညစ်ကြေးတွေပေးနေတဲ့နေရာကို ရေနဲ့သာဆေးလို့ရတယ်ထိုမစင်အညစ်အကြေးနဲ့ဆေးကြောလို့မရဘူးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့သာညစ်ထေးသွားမယ်ရေစင်ရေတန်းနဲ့ဆေးကြောမှသာလင်ပြောင်းနိုင်ထို့တူပဲဗျာပါရလဆိုတဲ့အလိုမကျတဲ့စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ emotion တစ်ခု ဖြည့်ပြောင်းခြင်းတော့မေတ္တာဆိုတဲ့ထွက်ပေါက်ကသွားရမယ်တဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်အလိုမကျနေတဲ့စိတ်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါတဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့စကလုံးတိုင်ပြောရလို့ရှိရင်နေတရဏံဣတံဗျာပါဒတယတိထံမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာဟာဖြာပါရလို့ဆိုတဲ့စိတ်အလိုမကျမှုရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုမကျမှုဒုတိယကမုန်းတိမှုဆိုတာတွေအဲ့ဒီမုန်းတိမှုအလိုမကျမှုဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်နေတာ။ အဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေကိုမလိုချင်ဘူးထာဝရအေးချမ်းနေတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတဲ့မေတ္တာဟာတကယ်ထွက်ပေါက်ပါမေတ္တာနဲ့အစားထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာပါဒကလုံးဝနှလုံးသားထဲကနေယက်တည်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနည်းစနစ်ဟာအမတန်မှ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကမြတ်စွာဘုရားကဟောထားခဲ့တဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အေးမေတ္တာဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့။အရာထဲမှာပြောနေတဲ့တာမန်မေတ္တာတူမေတ္တာတူမာဆိုတာအခြေခံမေတ္တာလေးအဆင့်နဲ့မကဘူး ထိုအခြေခံမေတ္တာလည်းလိုအပ်ပါတယ်ထိုအခြေခံမေတ္တာတဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းအားထက်တဲ့မေတ္တာဆိုတာလေ့ကျင့်ယူမှရတယ်ပေါ့မလေ့ကျင့်လို့ရှိရင် အာမကောင်းဒါရမှန်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်တန်ဆွမ်းဖို့အတွက်ဘာလို့อ่ะ physical exercise လုပ်ရတယ် physical exercise လုပ်ရတယ်အပြေးသမားတွေပြေးရတယ်ဘောလုံးသမားတွေလေ့ကျင့်ရတယ် physical exercise လုပ်ရတယ် ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခံယူရထို့တူပဲမေတ္တာတွေစွမ်းအားထက်လောက်လေ့ကျင့်ခံယူဖို့လိုတယ်မေတ္တာကိုပြုပြီးတဲ့အခါထိုမေတ္တာတွေဟာပို့ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာလာအောင်စွမ်းရည်တွေတက်တဲ့တက်လာအောင် လေ့ကျင့်ပြီးယူဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နည်း အကျဉ်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမလေ့လာရမှာကမေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလေ့လာခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသဏမှာမေတ္တာဆိုတာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုတယ်အရက်ထဲမှာတော့တဏှာရာဂနဲ့ချစ်တဲ့အချစ်ကိုမေတ္တာလို့အရက်ထဲမှာခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့လုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရောထွေးသွားတတ်တယ် ဆိုလိုတာကရာဂနဲ့မေတ္တာရာဂနဲ့မေတ္တာဟာဆင်းဆင်းတူတယ်ဒုတိယကို ချစ်ခင်ပြီဆိုလို့ရှိရင် ဖေပါပေးခြင်းလားမေတ္တာကလည်းတတ္တဝါတွေပေါ်မှာဖေပါပေးတဲ့သဘောရှိတယ်အလုံးပေါ်မှာအကျိုးလိုလားတဲ့သဘောရှိတော့သဘောချင်းက နီးနေတယ်နီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်မေတ္တာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အမတန်မှခရင်သွားမေတ္တာကိုဘာကနေဝင်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်တတ်တယ်လဲလို့ဆိုရင် ရာဂကမေတ္တာအယောင်ဝင်ပြီးတော့ဆောင်တတ်တယ်လှိစားမှုလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နိတိအထက်ကရာဆိုတဲ့ကျမ်းမှာလှည့်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေကျင်ကိုင်းကြီးကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ မင်းတို့မင်းလက်ထက်ကရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးဆိုတာမန္တလေးတောင်မြောက်ဘက်မှာရွှေချင်းတိုက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တော်ရှိတယ်ဝိဉ္ဇနာဓိပတိလှည့်စားမှုတွေကိုထင်ရှားပြတဲ့ကျမ်းအဲ့ဒီဝိဉ္ဇနာဓိပတိဆိုတာလှည့်စားမှုတွေကိုတရုပ်ဖော်ထားတာအစဆုံးဘာနဲ့တရုပ်ဖော်ထားတော့ဆိုရင်ကြည့် ရာဂောမေတ္တာယဝိသေတိအဲ့ဒီစကလုံးလေးပါရာဂောမေတ္တာယဝိသေတိတဏှာရာဂသည်မေတ္တာယောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဏှာနဲ့မေတ္တာကွဲအောင်အရင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မေတ္တာဆိုတာသူ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ် တဏှာဆိုတာကိုယ်အကျိုးကိုဦးစားပေးတာမေတ္တာဆိုတာဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်တွေ့တာမနေဘူးတဏှာကမဆွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအမတမကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်တဏှာချင်းနဲ့မေတ္တာချင်းတဏှာချင်းကပူလောင်တယ်မေတ္တာချင်းကအေးမြတ် မေတ္တာဆိုတာအတွေ့အတာကင်းတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်သဘောပဲမေတ္တာဆိုတာသူ့အတွက်တဏှာဆိုတာကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားကြည့်လေလူတွေကဘသူကိုခင်ပါတယ်ချစ်ပါတယ်နဲ့ပြောနေကြတကယ်ချစ်တာဟုတ်ကလားလို့ဆိုတကယ်စမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူ့ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မြင်နေရလို့ရှိရင် ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလေးကိုချစ်တာနော်ဒါကိုလူတွေမျက်စိလည်သွားတယ်ကြည့်လေစဉ်းစားကြည့်အမေကသားသမီးကိုချစ်တယ်အဖေကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဒီလိုပြောကြတယ်ကဲအမေချစ်တဲ့သားသမီးအဖေချစ်တဲ့သားသမီးကအမေစကားနားမထောင်ဘူးအဖေစကားနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် နောက်ဆုံးကြတော့ အမေအဖေက ချစ်နိုင်မှာအောင်မလားအမေအဖေကိုအမေအဖေကဒီသားလေးဒီသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကလေးရနေတာအဲ့ဒါကိုချက်တာသူ့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုလေးကိုဖြက်လို့ဖြက်စီးလောက်လာပြီဆိုရင် သွားတော့သတင်းစာတွေကထည့်ပြီးတော့သားသမီးတွေအမွေပြတ်ကြော်ညာတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့အမွေပြတ်ကြော်ညာရတာလဲလို့ဆိုရင် သူ့ရဲ့ပီတိသောမနတဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးကိုဖြည့်ဆည်းပြလို့တဲ့အတိပယ်ကဒါပဲဒီသားဒီသမီးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပီတိသောမနတလေး तू မရတော့မရသည့်အတွက်ကြောင့်မင်းမနေနဲ့တော့ပဲဒါပဲအဲ့တော့တဏှာချင်းနဲ့မေတ္တာချင်းကအလုံးကွာမေတ္တာချင်းဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး ကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့သို့တော့တွေ့တာမနေဘူးကိုယ့်အတွက်မစင်စားဘူးသူ့အတွက်တစ်ဖက်သက်စင်စားတယ်ဟောမေတ္တာတည့်ရရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခေါ်တာပါဒီစကလုံးလေးဖြစ်လာတာကိုအကြည့်မိတ္တသဧတာမေတ္တာ မိတ္တတမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရဲ့အေးတာဥစ္စာဖြစ်တဲ့စိတ်သဘောထားပဲမေတ္တာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရဲ့စိတ်သဘောထားစိတ်နေစိတ်ထားအဲ့ဒါဟာမေတ္တာဤစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတင်ကားတွေရှိကြတယ်အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေရှိကြတယ်တငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရင် ပျော်တယ်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရရင်ပျော်တယ်တငယ်ချင်းနဲ့နေခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဟောအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေဟာမေတ္တာလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမေတ္တာသည်ခုနကတဏှာရာဂဆိုတဲ့အချက်နဲ့မတူဘူးတဲ့ကောင်းပြီ မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအာရောဒအမုန်းကင်းစင်တဲ့သဘောတရားကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ကြီးပွားစေခြင်းတဲ့သဘောတရားလေးပဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပင်ကိုကရှိနေပေမဲ့လို့လေ့ကျင့်ပေးမှအစွမ်းထက်မယ်မလေ့ကျင့်ရင်အစွမ်းမထက်ဘူးအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရအာယုန်နဲ့ပဲလေ့ကျင့်ရ စိတ်တစ်ခုကိုထက်မြက်လာအောင် လေ့ကျင့်ခြင်းအာယုန်နဲ့လေ့ကျင့်ဓာတ်ထက်အောင်ဘာနဲ့လုပ်ရကြောက်နဲ့သွေးရတယ်ကြောက်ပေါ်တင်ပြီးတော့သွေးမှဓာတ်ထက်တယ်ထို့တူပဲဒီမိတ္တမေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးဟာခိုင်မာကြီးထွားလာအောင်ဘာနဲ့လုပ်ရအာယုန်နဲ့လုပ်ပေးရမယ်အာယုန်ပေါ်တင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမေတ္တာလေ့ကျင့်ခန်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကြီးမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားတာရှိတယ်မေတ္တာကိုလေ့ကျင့်ကန်လုပ်တဲ့အနည်းတစ်ခုတာမန်ကုသိုလ်ရာယုံ ပို့တဲ့မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတာမန်ကုသိုလ်ရာယုံပို့တဲ့မေတ္တာကတော့သဗ္ဗိတ္တာအဝိရာဟောတုနဲ့ဆိုတာပေါ့ဘုရားရှိခိုးရင်လည်းမေတ္တာ ပို့တာပဲလေတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေ အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာလေးခြင်းခံဝင်ပြီဆိုတာ meditation အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မှာပြောတာ meditation ပုံစံနဲ့မေတ္တာကိုအာယုံနဲ့လေးခြင်းအာယုံဆိုတာဘာလဲတတ္တဝမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတက်ရှိတတ္တဝနဲ့လေးခြင်းရမယ်တည်သွားတဲ့လူနဲ့မလေးခြင်းလို့မရဘူးဒီဘဝမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လေးခြင်းရမယ်ကောင်းပြီ လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်နံပါတ်1အသက်ရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတဲ့ထင်မယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးနဲ့ဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးတည်သွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမေတ္တာမပို့နဲ့မေတ္တာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တို့ယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ထားလိုက်လက်ရှိအသက်ထင်ရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးပါ အဲ့ဒါလို့ရွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူကိုသုံးမျိုးလောက်ခွဲလိုက်သုံးမျိုးလောက်ခွဲလိုက်တူကကိုယ်နဲ့အမတန်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာတူဟိုတူကခင်လည်းမခင်မုန်းလည်းမမုန်းတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တူကမုန်းတဲ့ကိုယ်ရန်သူဟောသုံးမျိုးခွဲလိုက် ပုဂ္ဂိုလ်သုံးစားရှိလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီလိုသုံးစားရှိနေမှာပဲအများအားဖြင့်ဒါရေပုံရအဖြစ်ပြောတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးရမလဲမေတ္တာစပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ခင်လဲမခင်မုန်းလည်းမမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားရွေးမယ်ဆိုရင်မေတ္တာပြိုးဖို့ခက်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ သူ့ပေါ်မှာခင်မမခင်တာကိုအဲ့တော့သူ့ပေါ်သူ့ကိုရွေးလို့မဖြစ်ဘူးပထမအနေနဲ့ရန်သူကိုရွေးမလားဆိုဟာရန်သူသွားရွေးရင်တော့ဒေါသဖြစ်မှာပဲမေတ္တာပြိုးလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ရန်သူကိုလည်းမရွေးနဲ့အဲ့တော့ပိယပုဂ္ဂလဆိုတာကိုခင်မင်ချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးလိုက်ပါတဲ့ဒါမေတ္တာပို့တော်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရွေး ဒီရွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနောက်တစ်ခုတတိထားစရာလိန်တူကိုပဲရွေးရမယ်တဲ့လိန်ခွဲကိုသွားမရွေးရဘူးဆိုလိုတာကမေတ္တာပို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားတန်ငယ်ချင်းတွေကရွေးအမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသမီးတဲ့ရွေးအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုသွားရွေးမယ်အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုသွားရွေးမယ် မျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုရွေးမယ်လိမ့်မတူတာကိုသွားရွေးလို့ရှိရင်မေတ္တာဖြစ်မဲ့အစားတဏှာရာဂတွေဖြစ်တာတတ်တယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုမရွေးရဘူးအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးအမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတဲ့အဲ့ဒါလိုရွေးပြီးတော့ စိတ်ဓာတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်မေတ္တာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အစပထမဘာလုပ်ဖို့လိုလဲနှိုင်းရှင်မှုဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်မြန်မာလူပြောရင်ဗမာလူမျိုးတွေပြောတဲ့စကားကိုချင်းစာတရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုချင်းစာတရားထားတတ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးကိုစဉ်းစားလိုက်ပါမေတ္တာပို့လိုက်ပါ ကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့တာကတော့ဒါကဘာဝနာအတွက်မဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလွယ်အောင်လို့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုပါစို့မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာချမ်းသာပါစေလို့ပြောကြတာလားသို့မဟုတ်ကျမ်းမာပါစေလို့ပြောကြတယ်ပြောကြတာလားသို့မဟုတ်အဆင်ပြေပါစေလို့ပြောကြတာလားတခုခုပဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပြောလို့ရတယ် ချမ်းသာပါစေလို့ပြောပြောချမ်းသာပါစေလို့ပြောပြောအရခသိမ့်မှာအဆင်ပြေပါစေလို့ပြောပြောအောင်မြင်ကြီးပွားပါစေလို့ပြောပြောဘာနဲ့ပြောပြောပေါ့အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုထိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြောရမယ်ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားကလေးတန်ငယ်ချင်းမိန်းကလေးဆိုမိန်းကလေးတန်ငယ်ချင်းပေါ့ ခုခေတ်တည်းက friend တွေအများတယ် girlfriend boyfriend အဲကိုယ့်အကူယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးတန်ငယ်ချင်းကိုရွေးမိန်းကလေးဆိုမိန်းကလေးတန်ငယ်ချင်းရွေးရွေးပြီးတဲ့အခါကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာအောင်ပုံဖော်လိုက်ပုံဖော်လို့မရဘူးဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုတောင်းကိုယ့်ရှိမှချပေါ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေါ့အေးစိတ်ထဲမှာပုံဖော်လို့ရရင်စိတ်ပုံဖော်လိုက်သူ့ရဲ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာကျဉ်းနူးနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးအစင်ထာဝရပြုံးနိုင်ပါစေချမ်းသာပါစေကျမ်းပါပါစေရှင်လန်းပါစေကိုလိုချင်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုနဲ့အသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးထပ်တလဲလေးဖြစ်နေအောင် repetition လုပ်တာခေါ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တခါတည်းမဟုတ် ခုခေတ်တခြင်းဆိုတဲ့အခါ repeat တွေပေါ်တယ်မဟုတ်လားထကြော့နေတာလေအဲ့တော့မေတ္တာကြော့နေရဘယ်နဲ့ပြန်ကြော့ရမလို့ဆိုရင်အေးတဏှာကြီးလုံးရင်တဏှာကြီးလုံးကြော့နေရမှာပဲအဲ့ဒါလို့ဓာများသွေးတဲ့အခါမှာကြောက်နေတယ်လို့ပုတ်နေတယ်လို့ပဲဒီချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခုနကအိယပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုတ်ပေးနေရပုတ်ပေးနေရအဲ့ဒါလေ့ကျင့်နေတာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါလို့ပုတ်ပေးနေလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအနေထားထီအောင်ရောက်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားသွားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာပဲမြင်နေတယ်မျက်စိတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာမထွက်အိတ်ပဲအိတ်မပြောသေးခင်သူ့မျက်နှာပဲမြင်နေတယ်တခြားအသိမမြင်စိတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ဟာငြိမ်ကြလာပေါ့အဲ့ဒါလို့ငြိမ်ကြလာတဲ့အပေါ်မှာ မေတ္တာစိတ်ကလေးနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပုတ်ပင်းနေလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာတမာရီတွေစွမ်းအားတွေကောင်းလာလို့ရှိရင်ဇန်တောင်ရလာတယ်အေးဗမာတွေကဇန်ဆိုရင် ကောင်းကင်ပြန်လာကြီးပဲအောင်းမိတယ်ဒါကောင်းကင်ပြန်လာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်ကိုအမြဲတမ်းစူးစိုက်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတတ္တိလေးရလာတာပြောတာနော်ပထမဇာဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုလိုချင်တဲ့အချိန်လေးရလာမယ် ဇန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုရင်ခုနကတငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာစိတ်ကလေးအမြဲရောက်နေအောင်ပို့ပေးနေတဲ့ widget လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရား initial application နဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာထိုမျက်နှာကလေးပေါ်မှာရင်ဝဲနေတဲ့စိတ်ဟာခွာလို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့ sustain application ဆိုတဲ့ဝိစာရ widget ဝိစာရ အေခုခေတ်တော့တော့ဟိုပါလဲဖတ်တလိုက်စာကိုလည်းဝိสารလို့ခေါ်တာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သွားမရောနဲ့နော်ဝိတက်တဲ့ဝိสารတဲ့ဝိတက်ဆိုတာအာယုံပေါ်စိတ်ကလေးကိုပုတ်တင်ပေးနေတာဝိสารဆိုတာအာယုံလေးနဲ့စိတ်နဲ့ကွာကွာမသောအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီအာယုံလေးနဲ့စိတ်ချနှက်နေတာပိဋိ စိတ်ချေနှံ့တယ်လို့စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းနေတာဒုက္ခအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုစိတ်ကခွာလို့မရတာကဧကကတာအဲ့ဒီ၅ခုဟာဟန်ချက်ညီညီအလုံးလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇန်လို့ခေါ်တယ်ပထမဇန်ရပေါ့တကယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာလေးပေါ်မှာ အလုံးလုံးနေပြီချမ်းသာပါစေရှင်လန်းပါစေကျမ်းပါပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးပွားပြီးတော့အလုံးလုံးနေအဲ့ဒီအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင် ခုနကအင်္ဂါယတ္တိပြည့်စုံလိုက်ပထမဆံပဲဒီတဲ့စွမ်းအားမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးနေเสียမလိုဘူးဝိတက်ဆိုတာမလိုတော့ပဲနဲ့အာယုန်လေးကခွာလို့မရတာရဲ့ခြေနဲ့နေတာရဲ့နော်စိတ်ထဲကချမ်းမြေ့နေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဒီသဘောလေး၄မျိုးလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာကြတော့ဒုတိယဆံအဆင့်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီတဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေမြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ အာယုံမှာဒီအာယုံလေးနဲ့စိတ်လေးနဲ့တွေ့ကပ်နေအောင်လုပ်ပေးเสียမလို့တော့ပဲနဲ့ထိုအာယုံလေးပေါ်မှာခြေနှက်နေတာရဲ့နှစ်သက်နေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဒီအခြေအနေ300ကလေးနဲ့ထိုအာယုံပေါ်မှာယက်တည်နေလို့ရှင်တတ္တယဆံလို့ခေါ်တယ်။အော်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုဇန်30ထီအောင်ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဇန်30ရသွားမှစေတောဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်။စိတ်လေးဟာ ဗျာပါဒကလွတ်သွားပြီတဲ့ဒေါသတွေကလုံးဝလွတ်နေတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်စေတောဝိမု ക്തി ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဒီလုံးဝလွတ်မြောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာအောင်လေ့ကျင့်ယူထားတဲ့မေတ္တာကိုပြောတာတာမန်မေတ္တာကိုမေတ္တာလို့ပဲသုံးတယ်စေတောဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ထိုမေတ္တာဒီဇံအခြေအနေထိအောင်ရောက်နေတဲ့မေတ္တာမျိုးလို့ဒီလိုပြောတာ ကဲကောင်းပြီပိယပုဂ္ဂလလို့ခေါ်တဲ့ကိုချစ်ခင်နဲ့ယဉ်ဤတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်သွားတဲ့မေတ္တာလေးကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့အောင်မေတ္တာကိုဖြန့်ကျက်ကြည့်အောင်ထိုမေတ္တာလေးကို transfer လုပ်အောင်ဘယ်သူ့ပေါ် transfer လုပ်မလဲဆိုရင်ချစ်လည်းမချစ်မုန်းလည်းမမုန်းနဲ့ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြောင်းကြည့်လိုက် ပြောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာသဘောတရားလေးဟာရော့ကျမသွားဘူးကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်အခြေအနေဟာမုံလည်းမမုံချစ်လည်းမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာသွားထားလိုက်လို့အခြေအနေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေးခြင်းဒီမှာပြန်လေးခြင်းပြောင်းလဲမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီကဲနောက်တစ်ခါ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပြောင်းလိုက်ပြီနော်ပထမပိယပုဂ္ဂလာဒုတိယမစ္ဆတအလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြောင်းကြည့်လို့အခြေအနေမပြောင်းဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်မှာပြောင်းကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်နဲ့မတည့်မုံတီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယန္တုယန္တုလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြောင်းကြည့်လိုက်ပြောင်းကြည့်လိုက်လို့ဒေါသလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အေးမေတ္တာမကြန့်ခိုင်သေးဘူးပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အောင်ကိုမေတ္တာပြန်လေ့ကျင့် ပြန်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့ခါတခါပြန်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်အာယုံပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူပေါ်မှာမေတ္တာထားကြည့်ထားလို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမေတ္တာဟာတော်တော်ခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောဒါစမ်းသပ်တဲ့နည်းအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနောက်ဆုံးမှာလူ၄ယောက်လူ၄ယောက်ကြည့်လိုက် နံပါတ်1ကကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်နံပါတ်2ကကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကချစ်လည်းမချစ်မုန်းလည်းမမုန်းတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4ကယန္တုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်သည်အပိုင်းအခြားတွေလူဆိုတာကိုကိုကိုပိုချစ်တတ်တယ်နော်ကိုကိုပိုချစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကို ရန်သူလို့လည်းမမြင်တော့ကိုကိုကိုလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးကိုမိတ်ဆွေလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးဟုတ်လားကိုနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းမမြင်တော့ဘူးကိုရန်သူလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးအလုံးဒီ၄ယောက်စလုံးဟာတမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့မေတ္တာဟာအစွမ်းထက်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကိုဆိုပါစို့ ရှင်းတော့ကလူကိုတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်တဲ့အလေးထားရှိတယ်တောထဲမှာနေတဲ့ယဟန်နေဒီလိုပဲရစ်ပူဇော်တာခံလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့တောင်းမယ်ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တယောက်လိုက်ခဲ့ပါဩတယောက်လိုက်ခဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာနေနေတာကမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိုယ်ပိတ်ဆွေရဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်၄ယောက်ရှိတယ် အဲ့၄ယောက်ထဲကနေဘသူပေးမလဲဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ကြတယောက်ယောက်တော့လိုက်ရဘသူပေးမလဲကိုယ်စိတ်ထဲဘသူပေးမလဲဟောသူတို့၃ယောက်တော့နေပါစေငါပဲအနစ်နာခံလိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာမေတ္တာပြတ်တယ်ရောက်တယ်ဟောသူ့မေတ္တာမဟုတ်သေးဘူးမပြတ်တာဘူးလို့ပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါနဲ့မတည့်တဲ့ကောင်လိုက်သွားဆိုလို့ရှင်ဟာရန်သူပေါ်မှာအမုန်းစိတ်မပြောင်းသေးတာပဲ အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးကိုတယောက်မှမပေးနိုင်ဘူးအလုံးဟာတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ဘသူ့ကိုမှရွေးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာဟာကန့်တတ်ချက်တည်းကြော်ဖြတ်သွားတဲ့အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့မေတ္တာတရားဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုတာအေးအဲ့ဒါလိုလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတလောကလုံးမှာရှိတဲ့တ attva တွေပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုဖြန့်ကျက်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒေါသဆိုတာလုံးဝလာလို့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှတို့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာပါလို့ရထိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်မှာပါတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပွားများအထောက်လိုက်ထိုမေတ္တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကနန္တရားထိုမေတ္တာရဲ့တရားနှလုံးသားကယုတ်တရားဟော ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့ဒီနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာလို့ရှင်ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပဲစဝင်လာတာပဲသမထကနေဝိပဿနာပြောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကိုရှုတာဟာနန္တရားကိုရှုတာထိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ရဲ့တီယာမိယာနှလုံးသားရုပ်တရားတွေကိုရှုတာကရုပ်ကိုရှုတာ။အော်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ကွဲသွားပြီဆိုရင်နာမရူပပြိစ္ဆေတာ အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ခုကွဲသွားပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်ထီနံတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့အကြောင်းတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးထပ်ဆင့်ရလာပြီဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးသွားတဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့သဘောတွေတွေ့လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဖြစ်ပြမှုတွေကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေတွေ့လာတယ် မဖြစ်ရအောင်မပြည့်ရအောင်ကို့မှာစွမ်းအင်တတ္တိတွေမရှိဘူးဆိုတာသိလာတဲ့ကို့ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလာတဲ့အနတ္တသဘောတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေပေါ်မှာအနိစ္စလို့လည်းရှုနိုင်လာတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနိုင်လာတယ်အနတ္တလို့ရှုနိုင်လာတယ်တမတနာညာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်တာပြတ်တာလေးကြီးပဲအာယုံဆိုင်မိလာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယဗျာညာ ထိုဥရိယပြဉာဏ်ကနေပြီးတော့ရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာဆိုတာကိုတည်ပြီးတော့အာယုံမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပြက်နေတာတွေကဉာဏ်တော်အာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အပြက်အပြက်အပြက်ပဲမြင်နေတာမျိုးကြတော့ဘင်္ဂဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြက်တာတွေကြီးမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာတယ်ဉာဏ်ထဲမှာဘာပေါ်လာတာဟာပြက်နေတာဟာကြောက်เสียကြီးပါလားလို့ကြောက်เสียကြီးပါလားလို့တွေးလာတာအဲ့ဒါဘယဉာဏ်လို့ ကြောက်เสียလို့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့အေးဖြစ်ဖြစ်မှုတွေကနှိမ့်ဆက်လို့စိတ်ပြည့်เสียညှိငွေ့เสียကြည့်ပါလားအပြစ်တွေကိုမြင်လာတယ်ပြက်နေတဲ့အရာကြီးဟာတွေ့တာเสียမကောင်းဘူးလို့အပြစ်တွေကိုမြင်လာရင်အာဒိနဝညာအပြစ်တွေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့မလိုချင်တော့ဘူးညှိငွေ့လာစွန့်လွတ်ချင်လာညှိငွေ့လာတယ်နေဗိဒညာညှိငွေ့လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချင်လာတယ် ဒါတွေကိုလွတ်ချင်လာတယ်မလို့ချင်တော့ဘူးမုံစီတုကမြတာညာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ဖို့ရာအတွက်လွတ်ရလွတ်ချောင်းကိုပြန်လီပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာကြတော့ပဋိသင်္ခာညာပြန်လီစဉ်းစားရင်းကနေပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝအပေါ်မှာနေသားတကျဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနည်းသွားပြီးတည်ငြိမ်မှုတွေအသိဉာဏ်တွေကလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရင့်တန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဗျာပါဒဆိုတဲ့တဘာဝတရားကိုအစစ်စစ်ပယ်ရှားသွားနိုင်တဲ့သောတပတ္တိမဲ့သောတပတ္တိဖို့သက္ကာရဂါမိမဲ့သက္ကာရဂါမိဖို့အနာဂါမိမဲ့ဆိုတာလဲပေါ်လိုက်ရောဒေါသဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့လမ်းရောက်သွားပြီအမုန်းတရားဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာလက်ကြံမရှိတော့အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အမုန်းတရားလက်ကြံမရှိတော့ဘူးတဲ့ မေတ္တာပွားလို့ရှင်အမုန်းတရားဟာပြန်ထလာနိုင်သေးတယ်အခုခေတ်ယောဂစစ်တယ်လို့စစ်ကြည့်လို့ရှင် positive ဖြစ်နေအောင်မယ်နော် positive ဖြစ်နေမယ်နှလုံးသားထဲမှာအမုန်းရှိသေးသလားလို့ဆေးစစ်တယ်လို့စစ်ကြည့် positive တွေးလိုက်မယ်အနာဂါမိမဲ့ရသွားတာနဲ့တပြိုင်နက် negative ဖြစ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒေါသဆိုတဲ့ စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစိတ်ရဲ့ပူပန်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားကနေပြီးတော့လုံးဝထွက်ပေါက်မေတ္တာတရားမေတ္တာတရားကိုအခြေခံတဲ့အနာဂါမိမညာအနာဂါမိဖို့ညာဟာဒေါသရဲ့လုံးဝထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ဩဒေါသဆိုတာလာခြင်းလို့မလာတော့ဘယ်တော့မှဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ အစဉ်သာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေတစ်ခုရရှိသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ယတိတံမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി စိတ်ရလွတ်မြောက်မှုလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာတရားဟာတဲ့ဗျာပါဒတစိတ်ထဲမှာအလိုမကျနေတဲ့ဒေါသရဲ့နေတရဏံထွက်ပေါက်ပါပဲဒီနည်းနဲ့သာလင်စစ်မှန်တဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရနိုင်တယ် နောက်ဆုံးဒေါသဆိုတာဘလို့မှစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လဲစိတ်ဟာဘယ်တော့မှဆိုးလာတာမရှိတော့ဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသလူတိုင်းဖြစ်ဖူးကြတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ခံစားရသလဲစိတ်တည်ငြိမ်နေမှုတွေလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်နှလုံးခုန်မှုတွေပြင်းထန်လာတယ်မျက်နာတွေနီရဲလာတယ်သွေးခုန်မှုတွေပြောင်းလဲလာတယ်နှလုံးကနေ လှုပ်ဆော်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲနှုတ်ခမ်းကအတန်ကမဟုတ်တဲ့အတန်တွေမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောလာတယ်လက်ကလည်းပဲအန္တရာယ်ပြုမဲ့အမှုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဟောဒေါသရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားဟာနှလုံးသားထဲမှာလုံးဝမကြံအောင် ဖြည့်ရှင်းပြစ်လိုက်နိုင်တာဒါထွက်ပေါက်အစ်စ်ပေါ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်ပြောတာအဲထို့တူပဲ နောက်ထပ်ထပ်ပေါက်တစ်ခုကဘာလဲနောက်ထပ်ထပ်ပေါက်တစ်ခုရှာရအောင်မယ်လူတွေမှာတခါတရံကြတော့ဒေါသတယ်မကဘူးဆိုပါစို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာရိုးစိတ်ဆိုးကြတာပဲလေကိုယ်အလိုမကြရင်မိဘကသားသမီးကို စိတ်ဆိုးတယ်နော်တကယ်ချင်းချင်းချင်းစိတ်ဆိုးကြတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာတတ်ချင်ဖြတ်ချင်တာဆိုတာပါလား မပါဘူးနော်မိဘကသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကောင်တေအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပါရလားမပါဘူးနော်အေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိဟေတာလို့ခေါ်တယ်ရက်ဆက်လာရက်ဆက်မှုညှိမနှိမ့်ဆက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားစိတ်ဓာတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ် ဘုန်းကြီးတို့တွေဒေါသကိုမထိန်တဲ့အခါမှာမြင်ပန်နှိပ်စက်လိုမှုဆိုတဲ့ဝိဟိတာတရားစိတ်ဓာတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီအဲ့ဒါလို့ပေါ်လာလို့ရှင်စိတ်ကိုထွက်ပေါက်ဟာဘာနဲ့လောက်ရမလဲလို့ဆိုရင်ကရုဏာတရားကိုပွားရမယ်တဲ့ကရုဏာဆိုတာကြည့်သူများကိုညှဉ်းဆဲလိုမှုရက်ဆက်လိုမှုဆိုတဲ့ cruelty ဆိုတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ကရုဏာတရားကိုပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအစင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတနာစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုပါစို့ယောဂဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်စီးပွားရေးအစင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်စားစရာတောက်စရာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်နေစရာမရှိလို့အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လောကမှာအစင်မပြေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ ဒါတနာစရာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီလိုတနာစရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒုက္ခမောဆန္တုအချိန်ဒီဇိုးတွေကသူ့လွတ်မြောက်ပါစေမကောင်းတဲ့အချိန်တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ယူရမယ်အဲလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ခုနကမေတ္တာလေ့ကျင့်တယ်လို့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနက ဝိဟိတာဆိုတဲ့တရားညှင်းဆဲလိုမှုရက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူ့တဏ္ဍာမှာလုံးဝမရှိတော့အောင်လွတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လောကလူတွေဟာကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်စေကိုယ်အိမ်နီးနာခြင်းဖြစ်စေကိုယ်အတိတဲကဖြစ်စေမတိတဲ့ပုံကိုယ်ပဲဖြစ်စေကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ตาသွားလို့ရှိရင် ဝမ်းသာနိုင်ခဲ့တဲ့ပေါ့ဝမ်းမသာကြဘူးဝမ်းမသာနိုင်တာဘာကြောင့်ဝမ်းမသာတာတော့ဆိုရင်အိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ jealousy ကြောင့်ဝမ်းမသာတာအဲ့ဒီ jealousy ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူတစ်ပါးအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာပျော်မွေ့မှုမရှိဘူးပျော်မွေ့မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလဲစိတ်ရဲ့ emotion တစ်ခုပဲအဲ့ဒါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် jealousy တွေဖြစ်တယ် ထိုချက်လက်စီတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူများကိုတော့အန္တရာယ်ပြုတတ်တယ်တခါတုန်းကကြားဘူးပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးချန်ပီယံတွေကစကိတ်စီးတဲ့မျိုးသမီးချန်ပီယံဒီအားကစားမှာသူကထူးချွန်လို့တရဖူဆောင်းထားတဲ့ပုံကိုနောက်ထပ်အမျိုးသမီးအားကစားတယောက်ပေါ်လာတယ်စကိတ်စီးပြိုင်ပွဲသူနဲ့ရှင်ပြိုင်လာလိုက် သူ့ရဲ့ဆုကိုလူတော့မယ်သူ့နေရာကိုယူတော့မယ်ဆိုတာမခံနိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လူဆိုးကိုပတ်စံပေးပြီးငှားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးခြေထောက်ကိုရိုက်ချိုးခိုင်းတယ်ဒါလောကမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ true story တကယ်အစစ်အမှန်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါမျိုးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုလို့ရှိရင် jealousy ခေါ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ jealousy ဖြစ်လာတာကောင်းလားဆိုကောင်းအလွန်ဆိုးတယ် သူများရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့ emotion stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှု ပေါ်လာလို့ရှင်ဘာနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာရမလဲလို့ဆိုရင်မုဒိတာဆိုတာဝမ်းသာနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မုဒိတာတရားပွားများခြင်းဖြင့်ထွက်ပေါက်ရှာရမယ်အေးမုဒိတာတရားပွားများခြင်းလို့ရှင်အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးယထာလတ္ထတံပတ္တိတော်မာဝိခိသန္တု ရထားတဲ့စိစိတ်အခြေအနေတွေက အောင်မြင်မှုတွေကနေဘယ်တော့မှ ဆုတ်ယုတ်မသွားပါစေနဲ့ထာဝရပျော်နိုင်ကြပါစေထာဝရရှင်နိုင်ကြပါစေရရှိထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးမသွားကြပါစေနဲ့ဟောအဲ့ဒီပုံကုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့သူများစိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းမပြောနိုင်တဲ့အရတိဆိုတဲ့မပြောမွေ့တဲ့ စိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရဲ့ထွက်ပေါက်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမုရိဒထွက်ပေါက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာရှိတယ်ချစ်ရင်ချစ်မယ်မချစ်ရင်မုန်းမယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာအစွန်းနှစ်ခုပဲစိတ်ဓာတ်မှာ balance မဖြစ်လို့အစွန်းနှစ်ခုရောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ် အဲ့ဒီအစွန်းထွက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ရှင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဥပိ္ပခပွားနိုင်ရမယ်ဥပိ္ပခဆိုတာဘယ်လိုပွားတာလဲတဗ္ဗေတတ္တာကမ္မတကအေးတတ္တဝါဆိုတာသူကံနဲ့သူလာတာစဉ်းစားပြီးတော့ချစ်ချင်းကိုလည်းရှော့မယ်မုန်းချင်းကိုလည်းရှော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းထိုနှမျိုးလုံးမပါဘဲနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုဥပိ္ပခလို့ခေါ်တယ် အေဒီကနေ့အရာထဲမှာတော့ဥပိ္ပခာဆိုတာကိုမတဲ့လို့မခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပိ္ပခာလို့ဥပိ္ပခာရှုတယ်လို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခာကအလွန်မွန်မြတ်တယ်ချက်ချင်းမုံချင်းဆိုတဲ့အစွန်းဘက်ကိုမရှိစေဘဲနဲ့တိမတ်တည်ငြိမ်တဲ့သဘောထားဒါကြောင့်မို့လို့ equanimity လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန် equanimity ဆိုတာစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပဲအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုက စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ emotion လို့ဆိုတဲ့ရာဂတို့ဒေါသတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲရာဂရဲ့ထွက်ပေါက်အဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စေတောဝိမု ക്തി ဟာရာဂရဲ့ထွက်ပေါက်ပါဟောဒီလိုဟောထားတာရှိဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲလေ့ကျင့်ပွားများခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လာတယ် ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာအရာခတ်သိမ်းကိုကြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုကိုကိုပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲဖြစ်စေနိစ္စထာဝရလို့ထင်နေကြရဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကြီးတွေရှိနေကြဝိပဿနာတရားကိုချင်းချင်ကြုတ်ကိုအထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်မလတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုတွေ့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနမြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုလျှော့ချနိုင်သွားတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနေဆနမိတ်မြဲတယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့အရေးအယောင်ဟာတခုမှမရှိဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့ဘလဝဝိပဿနာအကောင်းတဲ့ဝိပဿနာတရားတစ်ခုဟာခုနတုန်းကမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အရေးအယောင်တွေကိုဖြင်းဖြင်းယူဆနေတဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပြီးတော့ စင်ထာဝရမမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှန်အကန်ကိုမြင်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကအလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါအဲ့ဒီထွက်ပေါက်ရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တောကဆိုတာနည်းသွားမယ်တွေ့တာမှုတွေဆိုတာရှင်းချနိုင်လာမယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့မာနပဲလောကမှာဒီမာနဆိုတာလေးကကျန်းနေတာ မာနဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အကြီးအသေးပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အကြီးအချင်းကိုအခြေစိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ထားတာဒါကိုစာပေကအတ္တမိမာနလို့ပြောတယ်မာနဆိုတာဟာသူများတဲ့ตาတယ်လို့ပြောမှ မာနမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုဟာကဆိုပါစို့လူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်လေဆိုပါစို့အဘိဓမ္မာတရားဟောလို့ရှင် ငါနားမလည်ပါဘူးကွာနားလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတို့နဲ့မမိပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့တွေးတာလဲမာနပဲနှိမ့်ချတဲ့မာနပဲဟေးဒါလေးကတော့ငါအတွက်လွယ်လွယ်လေးပဲလို့သွားတွေးလို့ရှင်လေဒါလည်းသူ့အရေးချင်းပေါ်တွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းမာနပဲအဲ့ဒီလိုမာနမျိုးတွေဟာတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရအတွက်ကြတော့အဟံတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဟံတာဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အရည်ချင်းပေါ်မှာအားကိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အထင်တွေကိုပျောက်သွားဖို့ရာအတွက်ကတော့ခုနဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးနောက်ဆုံးယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဘဝရောက်သွားလို့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးပေါ်မှာအထင်ရောက်တဲ့မာနတရားဟာလုံးဝရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကမာနတရားရဲ့ထွက်ပေါက်ပါ။ဟောအဲ့ဒါလို့ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကနေတရဏဓာတုတုတ်မှာ စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိပါတယ်ဒီထွက်ပေါက်များတွေဒါလည်းတကယ်စိတ်မှန်တဲ့ထွက်ပေါက်များဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်ပေါက်များဖြစ်တဲ့ဒုတရားများဟာလက်တွေ့လေ့လာကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီထွက်ပေါက်တွေဟာကိုကိုယ်တိုင် သိရှိနိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များကို လက်တွေ့ချကြအသုံးချပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအချင်းအကျပ်တွေ့လာတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ emotion တွေနော်ဝိဟိတာဆိုတဲ့ emotion တွေအရတိမပြောင်းမွေ့နိုင်တဲ့ emotion တွေရာဂဆိုတဲ့တတ်မဲ့တဲ့ emotion တွေသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်ဆိုတဲ့အထင်နမိတ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်းနေတဲ့ အည်အသွေးပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ထားတဲ့မာနတွေအဲ့ဒီ emotion တရားတွေရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုတကယ်လုံးဝလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်တွေဟာမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပိ္ပခာတို့ဝိပဿနာနဲ့အရဟတမေဉာဏ်များတာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဋ္ဌတ်တို့သည် အစစ်စစ်မိမိတို့တဏ္ဍမှာလေ့ကျင့်ယူခြင်းဖြင့်အဆိုပါတရားတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့မှာထွက်ပေါက်ကိုမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ရအောင်ရှာခြင်းဖြင့်သာဝရငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုကိုစီကိုငှမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံ ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာ တို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတပိတံပဝါယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာဓာတ်ဟုရောင်ပြူပါဝင်ငွေလမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစင် အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားအစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာရှားပန်တို့သည်ဟုံလန္တဝန္တာရှင်မြူဝတ်မုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ ဒုက္ခန္တကလေအောက်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြံပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လန်း၍နေကြပါစေကုန်တည်း